Здравствуйте! Сегодня решил сделать выход в лес за белыми грибами. Погода выдалась прекрасная. Лес, где растут преимущества белые грибы, красив, и сосны, как мы видим, очень красивые, и растут они друг от друга на расстоянии, не мешающие проходу грибника. Итак, начинаем поиск грибов. Как мы знаем, грибы часто маскируются по цвету листвы или фои. И вот первые грибы, которые попадут в мою ведерку. Вот белый гриб, один какой хорошенький, и рядом с ним еще один. Вот они теперь тоже в моем ведерке будут. Посмотрел на них, покрасовался, полюбовался и положил ведро. Ну что ж, теперь будем дальше их искать. Итак, продолжаем охоту за белыми грибами. На одном месте, где растет один гриб, я не буду снимать их, а только где два или более грибов в одном месте. И вот мы видим двойняшки, нет, тройняшки, думал двойняшки, три грибочка вместе, вот как видим. Итак, смотрим мою охоту за белыми грибами. В тишине буду собирать эти белые грибочки, чтобы не привлечь внимание других грибников, как я собираю грибы. Сделал поход в лес за белыми грибами, и вот вы сами видите, что не напрасно потратил время на этот поход. Или, как сказать, грибная охота прошла удачно. Это одни белые грибы и в основном все молоденькие. Сильно старых я не брал грибов, побольше побольшики брал, но старых я не брал, пропускал. Думаю, пусть другой кто-нибудь возьмет. Вот теперь мне предстоит их перебрать, потому что местами, где ходил, там паутина. И вот теперь я высыпаю их на землю. Теперь предстоит мне их перебрать, чтобы домой увезти чистые грибы, без всякой фаи дополнительно, без ничего. Итак, набрал грибов и теперь собираемся в путь домой. Охоту по сбору белых грибов проделал и отдохнул заодно на природе. Ну вот и все. Всем желаю успеха и надеюсь при просмотре этого познавательного видео по сбору белых грибов принесло пользу. Удачи всем, до свидания.